Ukrayna ordusu bir gün ərzində Antonov körpüsünə 18 raket zərbəsi endirib. İşğalçıların müdafiə sistemi bu raketlərdən 12-sini zərərsizləşdirə bilib. Raketlərdən bir neçəsinin düşdüyü anın görüntüləri Telegram kanallarında yayımlanıb. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun Antonov körpüsünə ardıcıl raket zərbələrindən sonra körpü fəaliyyətini dayandırıb və işğalçılar bələdən istifadə edir. completed.